Okej, rekrytet. Nu kör vi. Som du kanske hör kommer ordet från adjektivet prekär som betyder mycket bekymmersam. Alltså handlar prekaritet om att befinna sig i en mycket bekymmersam livssituation. Det gör man till exempel som bostadslös, utan fast anställning, uppehållstillstånd eller förhindrar framtid. Prekaritet som begrepp har använts i ett 50-tal år i akademiska sammanhang Framförallt inom sociologin och när det talas om arbete. Idag är det allt vanligare att bland andra vänsterautonoma grupper använder ordet för just den bekymmersamma, osäkra, oroliga och till synes hopplösa situation som så många av oss befinner oss i. Skillnaden är dock att idag har de arbets och livsförhållanden som en förut pratade om som just prekära normaliserats och därmed våra problem individualiserats. Därför måste vi återupptäcka osäkerheten såsom en kollektiv erfarenhet. Alla vi som drabbas av nyliberala omdaningar och kapitalistiska nedskärningar på den sociala tryggheten är på ett eller annat sätt prekära. Det är vi som ingår i och utgör prekariatet. För att förstå vad det innebär att vara prekär måste teorin komma från vår egen verklighet. Det är vi som måste artikulera denna verklighet som problem för att tillsammans kunna kräva en förändring. Prekariatet. En stridslysten självbeskrivning som vill belysa de subjektiva och utopiska stunderna av prekarisering. Ett tillfälle att själva bestämma vilken sorts prekaritet vi vill befinna oss i. En möjlighet att genom gemensam kamp skapa oss den flexibilitet vi själva önskar.